саламатсыздар құрметті замандастар сіздер хабар ұлттық мағлұмат агенттігінің санжира программасын көріп жатасыздар мен дегенде осы келген қонақтарды таныстырып қойғаннан сөзді алсам жанымда отырған бұқанбекова гүлбайра тоқтоғұл сатылған ұрпақтары болып есептеледі екінші қарағұла бұрылқан ақын алқұл османов атындағы республика адаби сыйлықтың иесі міне құттықтап қоялы құт болсын сыйлығыңыз мына жақында алдыңыз ұқсайды э, қуанып тұрасыз э, ошоға қарабастан сіз дағы ошол э, адабият тармагында ошол бір ақиқаттық болса екен тактоо болса екен негізінен деген ойменен э, баяғы деп жазып жатасыз Ошонун негізінде жалпы жолынан біз бүгін ошол э, темада тақты тактоо ретінде бір нәрсе айталы деп тұрабыз бұл болсо бүгінгі біздің чыгарылышыбыз төкмө ақын қомысчу ойчул Кудул, композитор тоқтоғұл сатылған жөнүндө болмақшы ә, мына бұл адамдар отырған адамдар шындығында эле азыркы учурда кээ бир жазып кеткен ә, жазуучулар дейбизби акындар дейбизби ә, туура эмес жазгандарын тактоо иретинде азыр айтып жатап, биз да бүгүн ошону ошол айткан сөздөрдү эске алып токтогул сатылганов жөнүндө ә, дагы бир кайталап койсок ашык болбос негизи демократ ақын тоқтоғұл сатылғановтың жашоо доору қырғыз елінен оор жашоо доғырына чак келген бұл қырғыздың ә, э, ұсық ысық суықты барын башынан өткөргөн адам ошонун негізінде өзү чынчыл болып, баяғы ә, э, қалысыз қалсыз, іштеріне қырғыз елінің қиналып жатқанына қаватыр болып ашық айқын сөйлеген адамдарын бірі болған ошон үчүн жаш кезинен эле бул адам токтогус сатылғанып, манаптардын бирден бир душманы катары э, билинген да мына биз ушул сөздө баштаардан мурун ушул гүлбайра эже сөз узатсам ушуга чейин э, токтогул сатылгановдун жашаган жери туулган жери э, айткан баягы ана көпчүлүгү баягы бир тақты талап қылып жатады да шаташқан қарсы ойлар жүріп жатады да мындайша айтқанда э, ошон үчүн мына сиз билесиз бул керек болсо токтогул сатылганов өзү кайсы элден болот деп сурап калып атат мына суроосу биринчи мен берип коеюн ошол өзү кайсы жерден болот анткени муну азыр айтып жүргөндөр көп эки вариант менен айтып жүрөт да сиз айтсаңыз сиз өзүңүз ошол кишинин урпагысыз бул кайсы рудан болот кайсы элден сарттар болот сартынан? атегенен сартынан атеген атабыз Қашқарға ак үйлүү болуп барып Қашқарлық ханынын кичүү аялынын эмине деген кызына үйлөнөт анан аялы боюнда барганда база берет еркектер өзің атын самидин кой деп он эки жашка чыкканда самидин атабыз бул жерге келген кыргызстанга келгенде баягы топу кийип уйгурдун чапанын кийип келгені үшін сарт атықтырып жиберишкен да ошол сарттар болып қалдық самиден аты өчүп дейт атылып кетти анан сарттын болот деген баласы болоттон тиленчин тіленчин тиленчин атабыздын төрт баласы токтогулда жашайт биздики ак улак куртка жомарт өкөмаевдин уруусу карагына анан бөрү деген уруубуз бар ак улактын баласы дуулат дуулаттын баласы кашкатай баатыр қасқатайды зәңге чақыр бана бурайчы тұрламайды деген беш баласы болгон ошонун чакыр токтогул чоң адам чакырынан чакырдын төрт баласы бар кудаян мадыш сазык атаян төрт бала төрт бала анан кийин токомдун атасы током өзү бир миң сегиз жүз алтымыш төртүнчү жылы төрөлгөн анан кийин өспүрүм кезинде кийин чоңоюп біздің қосыстың етеген екі тала бар маташұлының таласы күншығыс тарабында сағдығұлының таласы күнбатыс тарабында ошол сағдығұлының таласының бас жағына бермемле үй салған ал үй кече жетимиш үчүнчү жылдарга чейин турду жетимиш азыр орду турат дагы эле мындай ортосун дубалы түшүп калган жетимишинчи жылга чейин турду деңизчи жетимишинчи үчүнчү жылы дубалы туруп турган бир бөлме үйдүн туруп турган сиз айтсаңыз бул канча жашынан баштап өзү бұл маданиятқа бе ол ақындық шебершілік өнеріне қызыға баштады бұл изилдөөгө караганда кичинесинен эле кызыккан да анан Ниязал атага жолугуп калып комуз чертип комуз үйрөнгөндөн эле элдин астында ырдап чыгып жүзүн ачып алгандан эле төгүп ырдап жүрүп эле ошентип эле анан кийин э, элге сиңимдүү оозго алымдуу акын болуп калып атпайбы ооба тура айтасыздар бұл ә, менің ұққаныма қарағанда ізілдеп біз еліктеп жүрмейміз бе мына енесі бұрмадағы баяғы дастаншы баяғы жомоқторды айтқан бұл қызықтырған кімде тоқтағұл қызықтырған ошо енесі бурма дейді да көпшілік айтады атасы деле сатылған деле ошол мындай өнершіл адам болгон экен бир чети бұл деңгейлі баягы ата энесинен ойлаймын кетті деп ойлаймын анткени ниязалы ақыны мысалы қомысшы да ниязалы жоқ ошо қомыс үйрөтүп атпайбы ооба қомысты үйрөтүп үйрөттү бирок баягы өзү бар кээ бир баягы акындар менен аралашып алар менен эл арасында кошуп ырдашып көрүнүп калбадыбы бул ошентип жүрүп баягы айтып ба турмуштун кыргыз элинин оор учурунда бул дүйнөгө келгенден кийин ошол оорду дагы да баарын башынан өткөргөндөн кийин гана ушул турмушта адилетсиз болуп атканын байманапты элдер эзип атканын көрүп ошого карабастан ачык чыгып оған ошон үчүн ғана баягы элдер баягы ашық айым сүйлөгөн жаш бала токтогул барбы араңарда деп айтқаны бар экен да токтогул барып қалса э, келип айтпай атпайбы суу болса суын кешіп келишип алыстан ұққандар аралап келишип токтогулдун кийинки сөзүн ырын угалы нускалуу э, санатын угалы деп токтолуп калчу экен да мына токтогулдун мен ойлойм бирден бир ант акындар да көп эле бирок эми ошонун ичинен ушул өзүнүн акыйкаттык баягы ачык мүнөздүгү менен чыкканы бул токтогул элге жагып алганы да мына ушул баягы эл арасында ырдап жүрдү айтып жүрдү баягы байманаптар өтө деле жактырган жок бирок ушунун бир себеби бар да көпчүлүгүбүз деле айтабыз бул кайсы жерден бул чын чын жүзүндө байманаптарга баягы қашы болып қалды баяғы байманаттарға шөгіп қалды десек болады мен ойлаймын жана э, бір мың сегіз жүз тоқсан жылы айтышқаны бар емес арзымат менен ошоны айтсаңыз ошо арзымат менен айтышканда эми арзыматты деле э, бекеринен акын жалдап айтты ал деле ошондой белгилүү акын болгон да болғанда болгон да бир гана жагы ошол турмуштун оорчулугунан байманап жактап жактап кеткен эле болбосо адабы чоң акын болгон да мына ушул жерден бир аз баягы арзыматты катуу айтып жеңген үчүн баймановду абдан жаман көрүп калган дейт да муну мунун көзүн тазалап алса муну жоготпосо бул негизи бизге күн көрсөтпөйт элдин баарын тескери буруп салат деген ойдо болгон да менин атам алтынчы жылы төрөлгөн токсон сегизинчи жылы кайтыш болду токсон экизинде Э, Тоқом өлгенде э, жиырма жеті жастағы жігіт болған елді қыдырып келіп анан туугандарыма силерге да ырдап берейин деп туугандарым айткат боз үйдү тигип биздин айылдың этегинде эки кош дөбө бар э, амфитеатр сияқты болуп елдер баға бийигирээк жерге отырып түзүнөт өйдү тигип туурдук менен чийди алып қойып. анан током ичине жалғыз отурчу экен да анан көлі эле дастандарды айтчу экен ошон үчүн өзгөчө кыз жүрөктүн төлөгөндү айтканда елдер шалдар ел ашы дейді сақалынан жаштар тамшылап түзіліп атам айтқанда анан кейін ырдачы дейді ырдағанда жаңбыр төккендей болып тұр дейді сабалап бір сөзін екі қайталаушы емес дейді шындай төкчү дейді бұл тоқтоғұлдың айырмасы шындай екен барлығы ақындарды ұғады ғой ел бірақ тоқтоғұлды артынан іздеп келіп соны ұғымды үнін ұққанға ақыл насатын насатырын ұққанға ел қызықтар болған екен бұл да болса ошо ақындардың арасындағы бір өзгөчөлүк да бул айта билүү элге жеткире билген адам токтогул болгон бирден бир деп айтам да ал ошо дастандардын азыркы айтылып жүргөн дастандардын поэмаларды бүт айтканда анан ар айткан сайын ар бир сөзүн атасы айтат го кайра ошону кайра айтчу эмес экен да кайра башкача жол менен айтчу экен анан ошол токтогулдун айткан дастандары ушул убакка чейин жашап атпайбы бирок токтогулдун ар башка акын жазуучу төкмөлөрдүн айтуусунда болуп калып атпайбы токтогулдун айтуусу сакталбай калып атпайбы кедей ханы гана токтогулга кедей хан анан дагы кайсы бир экөө эле калганы бүт эле башкалардыкы болуп кеткен да а чынында эле токтогулдан үйрөнүп атышпайбы достондорду ушул жерден бир мен суроо берейинчи токтогулдун устаттары дейбизби бирок эми ата энеси өзү дагы бирден бир эме кылышкан кеңшілер болған үйренді өзінің баяғы лейлінде бар адам қатары кетті да кейін бұл мұның шәкірттері кім болды ең жақын шәкірті қорғол алып самай ана қалаға киіп қалаға киіп жұмалдан атасы эме бир жаман ішке уруп бара болуп биздин токтогулга көчүп да ошону үчөөнү баласына ээрчип жүргөн өмүр өткөнчө ошондой өмүр өткөнчө ээрчип жүргөн экен калыктын эскерси бар ғой тоқтоғұл келіптір дегенде бағы бардым дейді ешкінің алдына жол бос деген киши киргизбей қойды дейді ошондо төртө турган тукам сага кереги жок болгону менен алдагы балага мага керек бери чакырып кой деп ичиде ичкиде кел салып чечип кийгизип анан ошондон кийин ээрчитип жүргөн да калкты ээрчитип жүргөн жанды ээрчитип жүргөн баласын дагы ээрчитип ооба жакшы э, бул токтогул э, барган жерде эл чогулуп анан баягы ыраазычылык берет да билесиңер да кыргызда бар бирок жай кемен керекши болгон дейт канчалык бай болсо да бере берген эле өзүн эчтеке калган эмес да калтырган эмес ооба жана айтып атпайбы ыраазы кылып жанагы жүз кой берсе ошо чолпон атага чейин жеткиче алты эле кой калыптыр деп мына ушуга чейин айтып жүргөн угам да анан токтогул өзү жакычылыкты көрүп баары жаманчылыкты көргөндөн кийин ушунча байлык турса баягы ушу каталган эмес элге эле бере берген турбайбы бул жагынан дагы элге абдан кыйынчылык заманда бір чоң бір елге бір қуаныш болып қалып қалды да көкірегінде қиын жұрда қолынан болғанын берген адамдардың бірі болғанда эми айтсаңыздар бұл тоқтоғұлдың қалып айтпасам бұл 18 жасында айтылды арзыматмененші менің білішімше 18 жасында 92 жылы жандан он сегіз тура он сегіз бе он сегіз жасында айтышты да ошондо эми жаман көрүнүшүп калды да Айсаңыздар бұл сүрінгі кетішін себебі неден болды мұны екі вариантмен айтып жүреді да бұл үшін қайсысы шындық Сүрінгі кеткенде біз айтып жатпаймыз жаңа деп айтып қойған үшін бұлар болса жаңағы кімдер байлар атайын сүрінгі айдатыстыры дейбіз жаңағы бағыштар біз бар да бізде қарачораның ал тағай би барып айменазан үйленеді ана қарачөп төреді ошондо э, саметин менен кара чоронун бүртіған, бир тууган энеси бир тууган болот анан кара чоронун э, анан экөө э, багыш менен старттар биригип саяктардан бийлик талашып турган бийлик талашып турганда анан ошонун негизинде айдалганда токтогул түрмеме ата акмат уулу керимбай өзүбүздөн чынаалы беке уулу чынаалы деген анжан көтөрүлүшүнө катышканы чындык деп күбө болушкан ооба ооба күбө болушкан ушул негизи туурабы туура анткени анжыянда жана гарнизон турбады беле ооба мына ошого ошол көтөрүлүшкө каршы катышкан деп экөө күбө болгон ошо экөө э башка вариантында да ошо байманаптардын бирөөнү айтат да мына айтпай эле коеюн ушул чындык да өзүңөр иликтеп жүрдүңөр ушул чындыкка жакынбы ошондо бул канчанчы жыл кетти бұл 98 сегізінші жылы 98 жылы кетті 98 жылы ооба ә, мұнда болса бұл өлім жазасына бұйырған да бірақ кейін ақырында отырып бұған 7 жыл берді сүргінге кетті ооба сүргіндегі оқиғасы қандай болды айтсаңыз сүргінде сүргінде қарағайдан қомыт шағып алып бағы, ұшындай ба елді елестетіп қарағайларға ел қатары көрініп бала қонысменен ыраза аябай төгіп ырдап жатқанда ошол начальнигинин қызы угуп калыптыр да анан кийин көзүнүн жашы төгүлүп әйелі сагынып анан ошондо эметептир сен эмне издегенсиң десе мен ушундай элдин акыры болчумун мен ушинтип камалып келдим эл жеримди сагынып атам дегенде болуптур менин атам энем дагы бир жака кетет ошондо мен сага качырайын сени Э, ачкычты даярдап коем баарын даярдап коем кишендеди кестирем да сага акчаны берем оокатыңды берем качасың деген да ооба качкан экен да ушундай бекен ооба анткени бул жерде бир жазып жүрөт да бул себеби муну коргол акын айтчу экен анда туура коргол акын себеби менин э, кайненеми баягы жөкөм экөөбүз жакшы болуп коргол жомарт менен менин кайнатам жомарт менен бир тууган да анан биздин үйгө көп барчу экен көп барып анан коргол кеп калган экен токум ушинтип айткан деп туруп ооба туура анда корголдун айтканы да э, анткени бул жерде бар эмеспи бул жана ырдап жүргөндө орустар да кызыккан муну бала түшүнбөсө баланы экен да чирткенде э, анан кийин э, кызыккандан кийин бул жерде кээ бирөө токонун баягы айтканына түшүнүп боору урушуп кээ бир жандармерия дейбизби жардам берген дейт демек значит қыз жардам берген екен да қыз барып өзі ашпай, жана жандармерия десе солар ашып берсе керек бұл қашып келе бұл қазақстанға келеді менің білішімше қазақстанға келгенде ошо қазақтардағы тоқтоғұл жөнінде ұғып біліп оқып жүрген тоқтоғұл танып ырын ұғып оқып жүрген кісілер таныған сен айлыңа сен ушинтип арзып торзып барасың ба деп баягы ат минип ат минип тоон минип алып барған екен ошентет мына ошондо таласка таласка же келген да таластан коргоо кала таластан ашырып таласықтар анан қорғол эменен тиги узун акматтын баш жагында жерден тозуп алган таласка барган эмес коргон барган эмес э? тозуп алган мен ойлоп атпаймын барган го деп тозуп алган турбу анда э? тозуп алган корголукуна чогуу киришпеди ооба абдан жакшы мына ушул жерден айтсаңыз бул убакта бул э, сүргүнгө кеткенде бул үйлөнүп топчубай деген баласы бар болчу ооба баласы э, токсон экинчи жылы бир бүтүн сегиз жүз токсон экинчи жылы тогузда током кеткенде алты жашта болот алты жашта алты жашта деп айтылат да ошондо так болот да ә, ал эмне болуп каза болуп калды ал көз тийип чарчаган көз тийип чарчаган абдан ырдачу экен да токомдой болуп жашар кезинде анан көз кичинесинде эле төкчү деп айтышат да бизде көз тийип чарчап калган топчубай да төкчү экен төкчү ырдачы деп айтат аябай ырдачу дейт ана бөтекені алдын ала айтып қойчу дейді мына қарашы атасы тартқан екен да көз деген екен анда біздің туғандарда көз барлар да бар да бұға сенішпейді да а бірақ шынында эле ошо көз тиеді деген чын да ооба бұл ушул жерде білесіз бе бұл қорғол, жана башка кишилер токтогул келатканда энеси тиги кой жайып жүрбөдү беле кой жайып жүргөндө сүйінші деп баяғы ел шабады да қырғыздың салтымен барып тоқтауылын келеді десе сүйүнүп сүйініп делдектеп шұрқап келіп анан тоқтауылмен аябай ыйлашат да ыйлап атканда анан бир убакта анан болду эне эми үйгө баралы дейт алып айтпаса бирок энеси жер эле жатып туруп атат угуз албадык да баласынчы ыя баласын угуз та да баласын угуз ба анан ошондо жанындагы кишилер айткан ай коргол сен кандай немесиң ушунчага чейин угузбайсыңбы угуз мына көр мен естішім сені біреу айтса екен дегенде әмет айтады ананы қорғолын ұрдап баласының қаза болғанын айтады да демек сол қашып келгендегі болған оқиға екен да баяғы топшыбайдың қаза болып қалғаны кейін бұлар дағы айтып қойып бұл қайрат түрмеге кетіп бір мың тоғыз жүз оныншы жылы келді бұдан кейін дағы жеті жыл болғанда төрт он бір жыл берді бұған қосып берді қашқан үшін деп оныншы жылы келді тура ғой э, міне ошондон баштап уланта беріңіздер мен сүйлей бербейін эми түрмөгө кеткенде тотуя чоң апаны токтогул келмек беле деп баягы биринчи келгенинде өлдү деп аш берип анан никахта өткөн намазбек деген тууганына алып беришкен тотуяны тотуяны анан андан шаршен деген балалуу болгон шаршен кийин жалган жала менен түрмөгө кетип келбей калган ал дагы ооба жаныбек деңизбек анан шаршен үчөө кеткен жээнбек менен шашен келген жок дегизбек чубада келген мен көрүп калдым анын мен атам менен тең болчу жакшы токтогул бир миң тогуз жүз онунчу жылы келди андайын улай берсеңиз сачидедеги тамын тууганы бекболот уулу сейиталдын сатып алып ошол жака там салып анан ошол жакта жашап калган өмүр өткөнчө анан сеимхан чоң үйлөнгөн анан көп балалуу болгон бирок токтогон эмес анан бабажан менен күлсара қалған. калган бабажан ушуну мектепте окуу жайларда баласы жок деп окутат да анан бизди деле окутту да анан кандай баласы эмне үчүн жазылбай калган деп таң кала беребиз да анан эжем университетти бүттү да тарыхчы өзүнүн кесиби мугалим окутуптур баласы жок депчи бул ыйлап эжем өзү айтып берсин да сабақты өткізбей қойып тұр бала кем бар деп университеттин главный корпусының маалы актуализалына оқу болып атат да анан элдик ооз боюнча да биз сабак өтөбүз да мектепте ошону бизге сабак берип атат калиева деген аял анан бирөө сурап калды токтогулдун баласы барбы деп анан мектептегилер жок баласы жок деди болгон эмес дептир анан биринчи үй болуш керек үй салынган азыр музей болуп калды го бишкекте токтогулда анан ошол жерде мен туруп алып эжени сабак өткөрбөгү деп эмне жок дейсиз бабажан деген баласы болгон жалгыз бала қалған артында анан молдожан үмүшай канышай мейманжан медербек чолпон болотбек деген жеті баласы бар азыр барсаңар ээрчитип барам үйіне дедім да жакшы урматтуу замандаштар мына ушул жерден суроо өзү эле келип атат да биздин өзү менен ушул эле да бизде деле окутканда деле ушу топ жебей өлбөдү ушундан кийин тукум жок деп калчу ана қайшы пікірлер келген үшін мен сіздерді шақырып жатпаймын ұрпағы мына тұрады бұл екінші жол үйленеді бұл жаңағы э, аялынан ошол э, э, аялдан бабажан төрөлүп атпайбы ооба андан кыздар төрөлүп атат да мына бабажан деп атат белгилүү анын баласы молдожан молдожан керек болсо бул ктрде да иштеп калды го дейм сүрөтчү болуп иштеди токтогулов бабажан деп жүрсө эле мурун бабажан токтогулов бабажан ооба молдажан да токтогулов токтогулов болып жүргенде биз шуға маани бербей жүріп мына біз бір адам өзү өлсө да балдарын да сүрүлөй өлтүргөндөй кылып атамыз да урпактары бул жерде отырады ошон үчүн баягы тактоо иретинде бүгүн келтирип атабыз урматтуу замандаштар токтогул сатылганов эки ай алган калп айтпасам э ооба эки ай алган анын балдары бар балдары керек болсо шаар ичинде ынтымакта болуп мына асты астыбызда отурат өзінің сарықын санжырасын білген адамдар э, отырады э, қырғыз мәдениетін еңбек сіңірген адамдар отырады бұлар болса тоқтоғұлдың ұрпақтары болады бұл да ең сұрауым әле мейлем айтып қойдыңыз мен өзім айтып қояйын октябрь революциясы оғындан кейін ә, деген көмірларды шығарды Жаңы замандың баяғы елшінің қуаттап керек болса қандай аял туды екен ленин де уылды деп оқып дагы токтолур деген бирок талаш жүрөт да эл арасындачы токтоолор деген эмес да аны биз көргөн жокпуз да биз токтогулдуку деп окуп чоңойдук анан мектеп программасын деле тазалаш керек болуп калды да ушу бала чакасын кошуш керек болду неберелери бар музыкага жакындары бар азырчы ушу тапта э, жапжаш эле азыр жашап жүрүшөт жашынакай эле болуп бала чакасы бул өзү э, өмүр өткөнчө ушул ақылына сатты дейміз бе ырларыменен дастандарды айтып жүрді шырдақбек құрманбек олжабай ишимжан менше сарынжібекөй де айтты сарынжібекөй бұл жекеле өзінің ыры емес бұл елдік ырлардағы ә, жақсы айтқан кісі болғаны айтады ғой тоқтоғұлдың бір дағы емес қалбаптыр ырдағанында мен ұққаныма қарағанда бірақ өзі ырдағанда елді аябай тартып алды екен да өйткені ел тартып алады арғы ыр жазамыз да егерде ырдың мааниси өте шоң болса, элге өтімде болса, жагат да элдин оюндарын айтса ооба элдин туура айтасыз айтса ошон үчүн ошон үчүн токтогулду жактырып карышкан токтогулдун да өзү бир э, бой көтөрчөк болгон эмес жөнөкөй болгон ошол э, кыдырып э, келип үйүнө жатып анан кичинекей балдар келишкен да туугандары ыргабыз деп анан кийин кирүү болбой кубала сенім сени ба анан айтқан экен ай өр болосуң балдардын назарын сындырбаш керек келгиле деп туруп балдарга баладай оорлотуп берген экен санан деген өзүнүн жакын карындашы айткан да ошентип бу токомдун көп нерсесин айтпадыңбы композитор огончу ырчы куудул дастанчы ушул таопчылык айтылбайт да такыр иштердечи Тауыпчылық айтылбай келет э, ошо чыныгүл деген карыган эжем бар эле эже дейт элек кемпир эже дейт элек ошол токтогул менен замандашмын дечи током менен анан он үч он төрт жашында ыр уктуруп дейт боз үйдө отуруп алып ырдатып биз ашык болуп калганбыз ошондо дейт анан э, ошол кезде топчубай бар экенби ушундай анан далай ашык болуп кууп артынан жүрдүк дейт анан бизди болбой эле э, бутугубуз таң эле башка күйөөгө берип койду дейт анан бала көбүнчө эл аралап жүрчү экен да бала ыйлап атса деле током отурат деп баланы нары жака алып кетип атса токтой тургулачы деп туруп чекесин сылап койчу дейт бала чуркап ойноп кетчү дейт анан түкүрүп койчу дейт кыргызда түкүрөт деген чоң ырым бар аны жаман көрүшөт башка өлкөлөрчү анан түкүрүп койчу дейт анан кийин кармап койчу дейт ошолору ошол эжем айтканда боюнча эч ким айтпайт кээде эле бир анда санда угуп калам да ушу таопчулук өтө күчтүү өнүкмөк эгер төкмакы мындай элдик ырчы болбогондо элдин кишиси болбогондо бул жок дегенде тауып болмок деген сөз бар эле да ошо кемпир эжемичи анан дагы балбан болгон экен ооба мына айтылбайт ушуларчы сарттар менен эч ким балбан чыкпай калса гурешка кадимге түшүп жең койчу дейт ошон үчүн анан каралар кара мантап сибирден келген да жаңағы мен өтіп байдөбетов ролун аткарат го токтогулдун дүйшенбек өтіп деген актер ошол э, жүз метр жерге қалды э, экскаватор менен сүзүп ошону малта дегенде сорго малтап келдим ошончо сибирден каты малтап келген балбан болгон экен тукобом деп да кар малтап дейт кар малтап балбан дагы болгон күрөшкө да түшүп койгон ошондо ушулар жазылбайт да бул жерде бир төлөгөн касымбеков жөнүндө бир сөз болот да түлін қасымбеков дагы айтса керек бұл бул жерден жаңылып қалды да төкөмчү төлөгөн ағай бұл эмнегедир түз эфирден сүйлөгөн да токтогул ала оорусу менен ооруп кепінсіз көмүлгөн деп анан эжемдер чычалап кетип сотко беришкен жогорку сотко беришкен ошондо эжем э медет деген акем кече жакында эки жыл болуп Ағасы. агасы токсон төрт жашында өлдү да ошол киши ал убакта чалдар көп болчу менин атам дагы бар болчу ошолордон түшүнүк кат алып сааты канчада неметип туруп жогорку сотко арыз берген анан ошол арыз бергенден кийин эми э, төлөгөн казымбек кечирим сураган телевидениеден түз эфирден чыгып сураган э, бизди азыр ушул убакка чейин сакталып калган эми төрт ата дедим го чакырдым төрт баласы ошолор жугушка түшөт өлгөндө чудаяттан мадыштан садыктан атаяндан болуп дагы эле сактап келатабыз ошону Ә, тоқом қайтыс болғанда туғаны құлке қалтырба шақын басын өлген ә, жүнібай ажыматұлы жүнібай мадышұлдан түскен сопулы қайназар сазығұлдан түскен сөкө кіргенде да кіргенде сопулы қайназар ә, құдайынан ата ана ұлы сүйерқұл деген түскен сүйерқұл менен жүнібайды мен көріп қалдым мен көріп қалған кісілер қайназарды көрген жоқпын құлыкетті көріп бір мың тоғыз жүз отызыншы жылы қаза болды эмне болуп каза болду ооруп эле ооруду ошондо менин атам жыйырма жети жашта болгон жылкыбаев деген биринчи секретарь болгон экен жылкыбаев баш тұр туруптур ызасын кылыптыр төрт атадан атам окшогон жигиттерди өкүртүп койгон экен мадышуулдан кудайын уулдан сазы уулдан атайын уулдан төртөөнөн ушундай жигиттерди қатар тургузуп өкүртүп койгон дейт мен де көріп тұрғандай шағам атама чай құйып беріп атқа мінгізіп жүрген киши да ал бұл құдаян сызық ә, мадыш ә, атаяндар өте жақсы ынтымақта тұрған тұрбайбы анда біз құсшылықтарда бізде ел жоқ та бір кишинин баласыбыз да ынтымақ мына дагы эле ошондой бүт ошо кушчусуда турушат дагы эле ошондойбуз кушчусуда э кушчусуда балыкты да анан азыр баягы көчөлүшүп кеткен тері сууда ана чолпанада тұрғыз мына э, бұл қаза болғаннан кейін э, бұл э, еңкерларын мен айтамын атай оғанбаев тұрдап жүрді бұл да осы белгілі ақындың белгілі баяғы көкіректен шыққан санаторларын адам өзі қаза болса дағы белгілі ақындар ырдап жүрді мен айтып жатпаймын мына қарылық бала елек дегендерін атай оғанбаев сол ырдап жүрді Э, қалып айтпасам чолпон атада дагы музей ачылды да ооба осмонов секретарь болуп жүргөн ачты ооба музей жанагы иштеп атат музей ооба күмбөзү эки жолу жаңыланды бир жолу жүз жылдыгындагы музей жүз жылдыгында кайра оңдоп азыркы турган ооба муну жүз жыйырма беш жылдыгында жоқ жүз жылдыгында эле оңдогон жүз жылдыгында эле ал жүз жылдыкка чейинки музейин эме күмбөзүн алып туруп анан тигини азыркыны орноткон үч жылдыгында дегенде мына бир жүз алтымыш төртүнчү жылда алтымыш төртүнчү жылы бир миң тогуз жүз алтымыш төртүнчү жылы үч жылда ошол биздин чолпон ата дейт да токтогулду чолпон атада ошол музейинде токомдун өзүнүн небереси иштеген директор болупчу башталышында ошолорду дагы мындай жайылбайт да балдар жөнінде айтылып не бересіз деген не аны біреу қызығып қойып алып қойып талашып наразы болып баса берген да көшіп барған негізі небересі көшіп барды азыр өтіп кетті да ана қуан алымхан деген екі бала қалды артында бұл жерде ал жерде мен білгенімше ошол тоқтық сатылғановтың баяғы арғандай емеректері бар екен да ооба бар екен бар стол стул дегендей мындай құрмет айтқанда баяғы бар мен тұрады киімі тұрады ооба бұл да э, болса адам өзі қаза болса дағы ана айтқан сөзі елге ең чоң маңы береді жашай береді да маңы береді екінші өмір жашап ооба да тура айтасыз соны айтып ба баяғы айтқан сөз ақыл болса ұққан құлақ мақұл болады дегендей ушул сөз ошол ырыл санаторлары дастандары ушуга чейин жашап келатпайбы бул кыргыздын жашоо турмушун ушуга чейин чагылдырып келаткан үчүн бул э, токто сатылган өлгөн жок анын дагы көп архив чыгып атат го андижандан кыяс молдокасымов алып келди го вот ошол жакшы болот бир туугандарын айтып атат алар казы болуп калган экен аны молдожан агам токтогулов молдожан тактап берип атат апасынын айтуусу боюнча апасына болсо чоң апасы айтып берген кайненеси да өзүнүн ошолор э, молдо жан ошолордон сурап эле иликтесечи көп нерсе такталып калат да дагы анан токомдун энеси жөнөкөй талашта <coughs> токомдун энесин садке бурма тууралуу тотия чоң апабыз бурманын сиңдилери болгон да өзүнүн сиңдилерин алып берген анан садке деп жүрүшкөн мен э, эки жыл болду укканыма э, кичимжандын атасы кулжугач анын бир тууган энеси кулжубаш деген болуптур бурма э, тотия өкөтүң ошол кулжубаштын урпагы ал эми кулжубачы менен кулжубаш болсо койлодун кооз жедегердин урпагы ушуну айтып атпаймынбы жедегерби ооба жедегер такай билген ооба койлодун кооз жедегер билем билем жедегерден турбайбы ооба жедегерден мына алдагы дастанда бар да мына белгилүү кишилер э, бир доордо жашап баягы бири бири менен тааныш болушуп кандай атактуу кишилер чыкты десек болот да мындай сурай берейинчи 1967 жылы бұл тоқтоғұл еңбегін сыйлап бұл тоқтоғұл атындағы мемлекеттік сыйлық негізделбеді беле мына жогорку бирден бир жогорку сыйлык жанагы белгилүү ишине ишмер кишилерге гана берилчү да бул алтымыш жетинчи жылы негизделди бул чоң белгилүү сыйлыктардын бири бул да болсо кыргыз элинин токтогул сатылгановдун эмгегин өчүрбөй аны өндүрүп сыйлағаны деп ойлаймын да мына азыр білесіздер тоқтоғұл көшесі деп атады тоқтоғұл су сақтағышы деп атады ооба мына бұл да осы? мектептер бар о мектеп деп бар мектептер бар да бүгін болса ошол максаты ушул эле баягы кээ бир жерде бир тактап койсок жашаган жери кээ бирде кетип атат кейбір ырлары мысалы үшін мынаны сақтап жатпайбыз ба ал айтады тоқтоғұлсы жоқ ал тігеннен ыры халықтың ыры тіге айтып жатпай а негізі халық дагы ошол э, токтогулдун шакирти болгон туурабы халық э, айылдар көп көчө шаар токтогул шаар болду да токтогул районучу борбору токтогул гэси токтогул жери тоқтоол көлү токтогул суу сактагычы деги эле көп таласта деле канча мектеп бар баягы бирөө жазып атат жомарт менен токтогулдун атын өзгөртүш керек алар анс деле көп депчи анда болбойт да андайчы туура эмес жазып койду а мен жооп бердим анан жана бөкөнбаев деген жер бар да ошол бөкөнбаев көрсө токтогулдук турбайбы сарттар экен бизге кандай тиешеси бар баланчаев өткөн бизден түкүнчаев өткөн ошонун атына өзгөртөбүз деп көп жолу жазышты анан бир кезде токтогул районунун атын өчүрөбүз кетмен төр өрөөнү районы кылабыз деп да кол топтоп жүрүштү бирок э, туура эмес да алчы өтө туура эмес эл колдогон жок да эл аны сүйөт сиз айтмакчы эл барктайт током аты түбөлүк өчпөс калат түбөлүккө эң туура айттыңыз эми э, баягы кетмен төбө өрөөнү бул илгеркиден калган ат деп мен деп атам анычы байыркат деп эле ордуна коелу деп атат эми алар деле чет туура бирок бирок азыр деле айтылат да кетмен төө өрөөнү деп эле айтылат токтол өрөөнү деп айтылбайт туура район деп айтылат туура азыркы учурда токтогул урпактары канча болуп калды кайсы жерде жашашат бишкекте жашашат негизи негизи ооба жалғыз бала қалған бабажан деген бабажан әкемнің жеті баласы болған қатарынан жаш боюнча айтсам ол молдожан Күмүшай, қанышай мейманжан чолпон Недербек, Болоттек деген балдар болгон болотбек дагы абдан жети жашында чарчап калган бирок ошентип кадимкидей төгүп ырдачу экен Е, э, кадимкидей төгүп ырдап анан атамы каматып жүргендерді мен кийин өчүн алам дечү экен анан чарчап теге қарсы. каршы э, мейманжан деген баласы кайтыш болып кетті. андан екі бала қуан деген алыпған деген екі бала қалды. молданын да балдары бар Недербектің балдары бар күмүшайдын жети қыз берекегі бар канышайдын да балдары бар шолпонның да балдары бар қысқасы тоқым айтқан екен ә, бабажан өте мықты адам болбойт бирок урпагым Ақыры акыры жети атага өткөнкө чейин мендей бирөө шығады деп деп айткан да бабажанның бабажан болып каласы аксыдагы баба атадан сурап алган баба ата деген мазарга барып ошон үчүн атын бабажан койгон бабажан деген э, ей бабажан койгон өзү баягы көрө албастык деген бар да кыргыздарда э, көрө албайбыз бири бирибизди артка тартабыз э, бөрү уруусунан ким эле мамат мамат өзөров деген журналист током өзү түшүнө кирип сен жазгының мунону мунону деп туруп ал ошо током жөнүндө жазып атат да бирок китеп болып чыга элек менимче себебі анын колунда акчасы жок болсо керек э, бир дагы токтогулдун чыгармачылыгы жөнүндө изилдеп бир мактап жазган эч ким жок экен дейт газет журналдарын карасам байлардын ырчы болгон тигинке миткени эле жамандаган ырлар дейт мен ошолордун баардыгын алып алып туруп аларга каршы жок андай эмес мындай болгон деп жазып атам деді анан мамат өзөрү өзү бизге защитиге да барды токонунда мына дагы барып анан кийин бияка келгенде ошол жазып атам деген жүз элүү жылдыгына карата чыгарам деди бирок чыкпай калды Нөмө неме немеде табличкасы турат ошо сибирде токтогул пароходун түстү эметиптир жанагы намыстанып калып токтогулду чыгарыш үчүн беш жылдык убакытым кетти дептир ырларын чогултуп тетеги сибирге барып түрмөдө кагаздарын алып бүт баарын <coughs> анан э, тоқым бүт барын эметип ырларын чогултуп анан эменен э, акын бабаев менен жакшы экен өзбекстандын биринчи секретары дос сыяктуу экен да сырлаш экен анан токтогулду түшүндүрүптүр ушундай акын болгон укмуш болгон сибирге камалган кайра э, келген анан ушундай болгон дегенде ахун бабаев сталин менен түз сүйлөшүшкөн ахун бабаев сталинге дайындаган ошондон улуу демократ акын болгон туура бир чети мен айтам бул э, булар э, аталаш бир тууган курткадан э, кетет го менимче жомарт бөкөнбай куртка менен агыл буртуганда токтогулдун сегинчи атасы менен куртка буртуган болуп атпайбы ооба ушул жомарт бөкөнбаевдин эмгеги чоң да менин билишимче анткени бул киши ушунун айткан акыл насыт сөздөрүн насаат сөздөрүн дастандарының мәнісін өте чоң екен елге ең мәнілі екенін түсінгеннен ғана мына ушуга шығып атат да бұл чыныгы талант депчи ошон үчүн айткан үчүн гана жомарт бекенбаевдин эмгеги абдан чоң деп көп айтам мен бул чындыгында эле ошо жомарт бекенбаев алып чыкты токомдагы касиеттүү киши да баягы ә, эчкени жараткан эрмени кошо жаратат дейт го ошол туугандарынан жомартты жаратып койгон да кудай ооба жомарт өзүнчө бир анан жолборсо эшмамбет э, жеңи жооктордун ырлары калып алар аларда кумуш болгон экен да жакшы биз жанагы чакырдын төрт баласы деп атпайбызбы кудаян атаян сызык мадыш деп сиз мадыштансыз да мадыштан мадыш сиз э, сазыктансыңар да мына төрт бир туугандын кудаяндан өмүрзакаевов мына дагы айтып коюш керек урматтуу замандаштар өмүрзакаев ушул чакырдын кудаяндын қайып деп ұғабыз ұғабыз алда дастанчы, ұршы ооба дастаншы баяғы абдан азамат жігіт бұл да болса мына бір атаның тоқтоғұлдың баяғы тармағында жүреді да мына баяғы ақындан дағы ақындар шығады. Сасы болдан шығады жатыр ооба осман сейілхан алып Бұдай ұлт қылсын пароходтун атын токтогул кылган жигиттин атын унутуп атам атын берген пароходко анан токтогулдун ошол жаткан түрмөдө табличкасы илинип турат э, анан токтогул көчөсүн ачтырды ушул бала иркутскийде э, кыргыз балабы Амир ооба кыргыз бала фамилиясын так айта албай атам э, жанагы токтогулдун канча жылдыктары өтүп атпайбы анан эле ошондо ал Сиселе қалып калып калат экенсиз токтоолдун деп маға тоқтоол медалін алып тапшырған тапшырган юбилейиндечи атайын келіп тапшырып чогулушта тапшырып кеткен ошондо айтып сүйлөп айтты сүрөттөрүн бүт көрсөттү фейсбуктарда жүрөт мынакей табличка илдирдик токтогул деген атактуу демократ акын ушул түрмөдө отурган деп табличка бар экен табличка бар анан э, көчө койдурду ошол жерге ошо демократ акын токтогул атындагы көчө анан пароходтун атын токтогул кылдырды ал ошол бала ошол жакта катуу иштеп атат да токтогул жөнүндөчү көп нерсени изилдеп атат алар кандай жол менен изилдеп атат билбейм бизде мындай жол менен изилденип атат алар дагы чыгармачыл адамдар туура рахмат урматтуу замандаштар бүгүнкү чакырган коноктордун негизги максаты бул жанагы э, кээ бир айтылып жазылып калган так эмес маалыматтарды тактап коюуга чакырылган болчу сіздерге мен айтам рахмат әшекесі ұшыл сіздағы ұшыл намыс үшін деп ұшыл тоқтағұлдың сарттар ұрысының аяғы түбін ізілдеп тақтап жүрген екенсіз лайым ілешіңіз оңала берсін өйткені сарттардың ішінде тақталшы нәрселер көп талаш мәселелер бар мен өзім де жақсы білемін мұны самодинде мен жана сізге айтпадым ба дағы балдары бар ұшыларды бір тақтап қойсаңыз дағы жақсы мен аз сізге де бір разы болып отырам баяғы ушунча жашка келгениңиз менен дагы калтырбай эле аял башыңыз менен да ошого киришип тактап отурганыңыз абдан чоң сыймык деп ойлаймын рахмат сізге ылайым эле ишиңизде ийгилик болып ден соолукта жүрүңүз сизге дагы рахмат мына тақтап қайра қайра келіп маалымат берип атасыңар муну дагы э, кийинчерээк дагы бір жол жолып тақтасақ деле туура болады деп ойлаймын. ишиңерде ийгилик болсын баардык жакшылык силерге чоң рахмат бизди ушинтип чакырып келип Э, токтогул атамдын такталбаган нерселерин тактаган үшін чоң рахмат э, э, токтогул атам жөнөкөй киши эмес арбага бизди колдойт сизди да арбага колдоп жүрсүн дайыма чыгармачылык жөнүгүңүз арта берсин көп эле санжирадан мен атыңды билчү эмесмин тиги телефондон көрсөткөндө эле ой санжираны алып барат деп өңү да мен дайыма угам дайыма угуп жүрөм урматтуу замандаштар ушу менен санжыра программасын аяқтаймыз саламатта болыңыздар